Je agambye agenda kujja omusoro. Omukazi uli uwo mu permanent secretary hmm. na agamba government egenda kongeza emisaala. Hmm. Why why does it come? Boboyi namaze kyogerako. Kakati ate Boboyi ne yeekuba endobo eh. ng'ate agamba nti agenda kujja w'emisolo. Agenda kujja w'emisolo. Kubanga Uganda empya teyitaaga misolo. Abakazi hmm. bano kye baakola. Tebayinaawo ttiimu buli mugezi yenna dduka. Baatujooga ne tudduka. teri asobola kukola nabasajja abo bavubuka abo museveni abavubuka abo yeberere nabo oba abagalire mu geeti ngaembwa oba abasibire mumaka gaabo hmm. badmanedrivesawegdman fetetuisobola kukola nabo hmm. bano bamafiya babadde babuuza eyapeoplikemuzeinagenda yemukuba nenyini buyiza yemukuba nagoba abantu musetausi nabamalamu hmm. nayoga ensi yonna ani akola naye ani akola nitumwebaze kakati nkugamba nti otunuli ekintu ekyo once bobi wine claims that he can raise the, the salaries mm. of civil servants tomorrow the permanent secretary of the civil service is, is quoted as confirming government is going to raise you are telling people that what bobi wine is saying is doneable But the question is, why haven't you been doing it? Katikita geza, mti sitole hezo, umukazi wali wamu interview ngada, nga kanagi siye jitireka. Ona ayogere, we eje. Kanagi ziani. Kakati dojo sanga, kanagi stoma, amari nagisa, kamari nagisa, akagea kamari nagisa. <laughs> Kuvechi gamba nagisa, nchi uli ranga chila la inyo. Kakati, nolaba ekifaananyi kye baakuba eggula mu moneta wakirabye ekyadde kungulu hmm. nga moovu ejja hmm. abaserikale batunudde neeno photographic interpretation hmm. eyakubye ekifaananyi yabaddewa yabadde mabega nga mulimu namawulire omulayani kati ekyo kikulaga ekifaananyi ekyo kyenerabidde tekwabaddeko nti photobay ekifaananyi kyakubidde for a purpose where do you find a journalist ng'ali n'abaserikale bwatyo tukiraba abamerika bakirina bakiyita babambaza uniform zaabwe ezamaje when you are going to cover war hmm. tugiyita embedment genesa embedded mu maje ga amerika mumaje ga bungereza and whatever they send home is cleared kakati ekifaananyi ekyo si police updf nga niwamawulire abaliye mabegabwati bantu hmm, batunudde bwe eh, batbali bakoze batya nti betegese okuba move mundu city ya gas nekibeere kungulu bweki no response kubanga sarajosi yatugoba netuduka twadduka kagrupu k twadduka ate bwebakujoka nobaddira okujako ngaoli munaku nnyo bakube bukubi kakati e, e, e, ensolo giraba hmm. tuba tuli awo ono aliita nabaga nti bahati ifara alijire kambalala ekoti kabale aliyingira rwanda mwanda we ngadduka ekinga yeyamba abantu bamwagala nikasaije abawo batabagala kakati najja nebamukuba i think i was seeing, reading that story the second time most at the time uganda ngeyagala kwewala 6 trillion the person who has the capacity to raise salaries of civil servants is the person who cannot finance his annual budget kakati oyo kyendakugamba nti obulenya ali ofuna enswera if government goes to borrowers for six trillion mm. to finance your budget are you the one who can take the civil servants into canpa mm. ne bakuba government block government is in a financial crisis. Mm. Kakati. Enchana bakuba. Mukahanizi. Mm. Nakugamba. Tujewo na allowances abakozi. Aba sawu abaji. Nojo allowances abakozi. E. Eh. E, eh, Enchana bakubanga NRM e. fulumiza bilioni meka. Eza, eza campaign. Yes. Bilioni ya bilioni mwenye. Yes. Bilioni sima nyi meka. Eza campaign. Tuina yes, so allowances. Uliya kutasa yafunye bilioni meka. Mm. Is intended to incite NRM's supporters. Eh, abana bafe batubuuza bakuteeka akakiiko tamala kano nza president seven akalulu eh, eh, ebisibe muteeka ah, okukolako ah, n'okutereza oyo nanyini buyinza yabifulootinga nanyini buyinza mu uganda yani nanyini buyinza omujoze nnyo so ku kakiiko toliiko apa nga nkola nabo kwenjeekali abasajja abo mbeewuunyi hmm. oyo don omaze emyaka oba mukaaga oba emeka have we ever shared a meeting anti yedda mu kifo ekyo tetegeera kyowakakyowakakiko kwali omulenzi oyo mugezi hmm. museveni bamumanyi nti tewali agenda kidi nayinga museveni sente yazisiba bonna bawuluma akakiiko kogyekalimba museveni obakagiwamuseveni yabagamba hmm. timugende muyoleku zammwezi mubbi timujja kulya ekikumi kyange naye bonna basami kakati bo kwe kufuna sente ew'omuntu bwakole okalaba kati mwebazi bwekawandika mu mawulire muntu sente bazijja wa muntu waabwe mu kampu yabo nate balina museveni talina nende kyembuza bano eh. bano kubanga bwoyogera bwotyo abantu bangi benda bakristo eyo eh. bobalidde mu babbi obatulabidde mu babbi ah, bo tebalina ssente e- era nezokunonya akalo bazetaga from samnekanonait yajja nalimba abaana bange tepresidenti atugambye tumutwale ebweru why don't you counter these people lwaki temubaanukula nti enguudo mu reina season mm. enguudo z'ebitundu ebyo zibeera gundi mm. ate omuntu asobola okulekawo oluguudo olulungi mm. ate nayita mu lubi but the question is tumukundu obadde mu gavumenti did you help government did you identify this problem I'm mm. mm. You were in parliament. I, I think engineer. Engi, engineer wangu. Did you pass. Mm. Ukukule ngudu. I think engineer wangu. Yes. I'm right engineer wangu. Yes. Mm. They are easy to counter. Ne? Kakati bobo kwe batu ula. Saku gamba ku Sunday. Nti batu ula ku Sunday ni bagamba nti gwe. Umusajia amazo kukukozesa written apology. Mm. Museve nteyera vila. Alinda kutukubanga akaluka wende. oyo profesa nababirayo ebyama nabaga nti omusajja azirisabineti eyinza okubeeramu abantu 21 ngaoriginary constitution bwe yali egamba department zonna zimaginze atutwala mwe temuliimu ayina baga ono avunyenya atagala taliiko kulisiti atagalamwe avunyenya oyo anuka taliimu nono munne yamugambanti yange tolimu yamugamba gwe yakozesa apolobatuulakusanda hmm. baga nti omusajja ono tumwambale naffe tutekewo ekawunta kagati babali mu meeting nti bamwambale hmm. zenali mbalaba ewange baba nono olunona zaali sawa ttaano mbaddemu ogeraki oba waliwayina ebyuma omulala simanyi oba kati bobebebega simanyi ebabatwala kati babaisanga mukaaga ogwekirobakomawo <laughs> hmm. nebagaa nti musajja mm, mm, mukambwe muzibu kakati kyetuba tukola mukimanyi tweterewo tiimu hmm. egenda muki mu bantu tumulemereko hmm. kati etiimu eyo erina kyeyajja sente yerina musaveza nafunu nekikumi neki eyo timu yerina eyaba abajozi abali paniki titumweripeko eh. era mwana nze nasanyuse kusande eh, kusande batandika esaawa enye nga mbalaba nebawuliza likodi ngundi yange eya paalo nebagiteesaako nebalya ekyemisana nga mbalaba hmm. nayinayo purogulamu yange nenyenda naye conclusion gye baakola omusajja bagaa nti mbakooye obupi muba bennyini hmm. nanyini sente yabaga nkooye obupi tumwebaze mukifo kyokuleeta jama yandetera detekita tumwebaze ngaaleta jama eh, eh, bamubye nnyo aleetera ni jama nanyini sente ngayagala kuakakyayina ketwakola wano Eh? Eh. akacyayina mm. tekaleese eh, kaleese bifu mm. nekabagamba nti nakalaba nekabagamba ko nebwakaleeta kakubiri naka nalaba kumaca kavubuka kato kepankapanka kabajisizamu esimu zaabwe zonna kazozeza simu kadi kazozeza nabakyala bana baziji bajeeko ezaabwe bazoze nti tulese jama jama nga zigenda kujaminga ki miso nga zakutyamenga miso eh, eh, kati obukugu bwebatuma gundi nazina amazina profesa namulaba nga azina amazina this time around we are going to stand on the head of miso ah, nabagira miso eh. bagimanyibagikabaga nti museveni ntano eri mirundi ntanobagira museveni ntano securitybaga yabakuba sajja tulekedde ensi batutte <laughs> tanyega owana yategera miso ebya miso owana yabitegera tubadde tugamba nti hmm. ajjamu omulimu afuuke bizi byebyo but if you want me hmm. okukola omulimu abo tubateekamu o oh, i work alone amwerona player twagala kulea mukikumbo kino olinganga nti akakiiko kano tekaliiyo omukyala hmm. omukyayina yabaleetedde ki jamas ah, tezadde jama tezawadde jama bano obukugu bwa jama babulina kubanga tijagenda ontuma okugulya jama genda zijjawa omusajja yajja n'abagamba nti bannange mirundi atuwulira buli kigambo kyonna 24 hours it is a russian machine tewali kyetukola included making love with our wives omusajja atulaba n'abitwalewo omusajja tukoleki nomugaa tumutte naka nti aa ah, ah, tetuyiwa musaayi pulogulemu gyayina ayina setiit ifolunga emmotoka ye kakati aba akoze ekintu kyonna you are dressed and killed yalimu amagezi wa security nabaga nti nina abaana bange kakati esisemu eyo sikumutta leta sipendi ekikutegeeza nti obubbi tebannabumala kubanga ekibajamisa ebyo eh, eh, eh. kakati tebamanyira kusipendinga omusajja akubya amakampuni gaabwe gonna abagobye kyovula kana gisinga akuba mbu internal printers okubagoba yabago mini gwe batugamba mbi obufuzi where mm. political influence goes through the door money goes through the window teri mugagga lwanyisa government nabeera ogenda olabe shundai shundai yepanka okuvuga yobwa president wa south korea bamugaa ntawa musolo nebamugira yafa nokufa pressure kampuni kyundai netemwamu emirundi ebiri muganda oyo natwalako ekiwai nenamwandu natwalako ekiwai tunuli abasajja batata babajaji abagagga bomuyindi mm. obalabako mubyobufuzi system okwavuwaza kati tebakyasobola abo bamafiya kampuni zabwe yazikuba mumemi najja azikuba mugundi muleya najja azisekula revenue authority ekyobula nti omuvuka tebamuwandikako kampuni zabwe zonna bawa omusolo kati bivayirize bi, bi, bi tebamanyira kuwa musolo katibawa eh, katibawa babikwata kyovula yo muvuka duvente abakubye musembe revenue bakwata kati yateka waka chiko ndoza ka gondi aba bavubuka abatabo abali mugundi yo abachayagala milimu abachayagala milimu nabo babale mugula kwanze wange bakoze chende chisobola ka bakoze echi byabalema kati omucha bakubira mu meeting bakubira omuchayina owaayo oliwa ti ndi mukampala patisi endala ziriwa ti muganda wange yagenze nairobi ngenda okukebera mukyuma ngaomusajja ali beijingi eh. abaga nti ali mukampala ngali beijing beijing kyaina eh, nga yatemye katema kaddeyo mangu nayona omuvubuka eyajja n'abagamba nti omusajja tetutta mutte omusajja oba sente aziganye hmm. kyetuba tukola tuleete tekinologi avamubakumanya sente endala kubanga ziri ebiliyoni ekumi presidentya eh. zibajjako nazikuterekera ah. hmm. nabawereza message bagifunye era nagiwulidde nga bagidiscasinga hmm. anti gizi compensation egyogondi bafumuddemu kubanga tuyina okumanya what are we discussing nga muenda bwe yagamba what are we buying from this man machine has rate oba museveni amuwa ebifu kyekyabaleetesa ten biliyoni kakati ten biliyoni mulimu yateekamu esatu yali azikimye ewweka ekiro nali muse nali wase kubanga abasajja e, hmm. abo eyo gundi yange mashini eweza abantu emiliyoni kakati ate kibi kyeyina bweba yakukwatako kati oyo omuchina n'omupakistan webalindabawo ekibuga nkiraba nga mwe babeera ku gogo nti ali wano mbalaba wonda waliwo eyaleeta emmotoka eri insulate namukwata nemmotoka ye byonna byeyayogera nembikwata and they don't know when i started capturing them anabaweereza message you even talk to them nabaweereza message wait kuzita kusimu gaabwe sigamanyi noweza ne message kusimu e ate ku yange bakakase nti yenze ate oyinaemu ate simu ina endala oyina simu emu yokka that's all i've known okujjako njikobyekwa kati abasirusiru if you ring my number you say, I miss a Tamar Mirundi, yes, I have this problem. Yes, man, again. You see, the government, no vocabulary marking you one. Well, a senior police officer, which a cutway. Yakuria Babi. I have all his video clips, I have audio, and I will surrender them to Sabit. Nibbia, yes, Maruga, Charlie Mumu. Why not can't you go away, Makindi? State House. bebabba amasimu kule bebabba amasimu bebakuba bebatawanya bebakubira abakazi bebakolaki eh? senior police officer isi marubega abusimanya naye mundisha uzimanya ni mugule jeneza kubanja batta wena mtu sebakubira simu am abusive so isi marubega tayinza kuya na problem eh, kukubisa simu mkubisa eh, simu ya mama nyuza sindi kati political science like me how does those people mbufoni ni callers influence society at least mpa gwe simu mpa gwe senti nebukuba ewaffe era nze ndi gundi tuli ku gundi oyo ye gwe seremba omumanyi aa bagwa senti munjogerako seremba yesimarebyakekyebe mpozi ngaonoonya mulimu gwa kusima kyoloni wange kukima amazzi ga nte zange nakuziraga mulambu isima gyemirimu gyensobola omuwa wabazewo as a political scientist muweki a person you need is a person who has abantu abakyawa mukyaya bamwabutamaleyo that's why nrm misuses his money in politics a person you must treat pamper mm. is that one who can convert support for you tamale you're lucky nti ba presidential advisors yeah. tababera na routine meetings yeah. um, uh, but i'm saying a meeting yeah. where tamale mirundi seated tisobola nagenda is seated na inga mulimu maka bugembe bucha bucha man yeah. mulimu yes. nakangubi yeah. full figure mulimu kusasira kusasira samanya eh, would you sit in that meeting umanyira antia omanyirwa kyabasajja bano bamakanika emirimu egibavuddeko emotoka ezijja kati zikolebwako yasoma era ezo emotoka zolaba ezo drones hmm. tezitambudde wano drnsystemu yawan tebagimanyimakanika nasomera mundeeba omuzungu mugezi aleeta akantu kwe kati nakubuuza nali nsoma trade union omusajja nebatuwa eh, gondi example ti omuyende yava ebweru baali balaninga mashini kakati bweyajja nalaninga ekyuma kyekimu nga ono wawano giwakaali bwakola omulimu kati omuyindi nebamuwa sente mpitirivu about three times ezono nakomplaininga nagenda mu trade union aba trade union ne bayita manaje nti lwakyo oli discriminate lwaki ono mwasente omanye omuzungu omuyindi kyeyakola yajja ne equation to solve nakwasa omuyindi umu, eyasoma equation eyagisolving nakwasa juwa kali e, bamwongeramu nesawa nka biri nga bayoniyoni batutte bati nga juwa kali tamanyi equation eyo kubalanengera mashini eyo mugundi mm, ngayingiri mm, mm. namugaa nti am paying this man because he went to school Mm. So if I can mix Temumbunya bunya na at the drawing board level mm. at the strategic board level if I can sit with the people abatamanyi nange nfiramu mm. that's why I'm successful why I'm a runner player kakati abasajja baba bye nanyini sente nagate mudanga wan munzi byekimala singa zino sente zemundeta jama nemuleta biki tumwebaze naleta detekita what is for nga nimbi nti gundi nti jamas hmm. kati wakyaligula jamas tewakyaligula byuma munzi byekimala kanjogere ne mutabani wange yabagee kanjogere ne mutabani wange naye okumanya ensi z'abazungu zakola bakwata emiliyoni ya dola ne bagitwala ku youtube bajeyo ebintu byange byonna abayitibwa ne babagamba you go and get an american court order for this company is in america ne bafuna bwoloyala oyo obufere ne bubabba kuba nanyini sente mumanyi nga mu ah, america inayomirandiraminisita wawa abayitibu ne babagamba hmm. nti even if you get a court order, this material can only be deleted after the consent of the owner. Book take a court order now. And the court order yaja. Hey. Mama ndi bajifuna. Ajumba ndi ndi buloya loya bwa baba. Ati kugambi hmm. YouTube ne bagamba. Mulese court order. Hey. Ani abatuma uh, court order in the first place. Anti boba no bibalumanye biri ku internet. byotaddeko kumukutu gwo gwa misof milioni ya dola kati nzo mpa mmeka bwe buwumbi nga bumeka eh, buwumbimilioni ya dola bagitwala mu youtube ne bagigoba naye nga bamaze obubabbeeri baloya abaferi ne bafuna court order nga bo bakimanyidde ddala nti ekyo tekikola nanyini bintu ebyo yabyejjirawo ne bafuna court order you have to get the consent that's what the explanation they got from managers of youtube mm. kakati basobeddwa ekanawa kyovula bakano kajjayo omutwe ate gobo onejjayo omutwe bajja babakutte ensi yakutamu ennyo nga munnomulimu ensi abantu be baatamu ennyo wano balinga banakanagisi kulubye oyo aleka omutwe kati avaayo ennyo oyo abunya noli munne abo ensi yabakyawa nnyo nze ndoozi ensi tebamanyi tebamanyi otukubidde mafiya waliwo yali asobola okuba mafu yeeno tambale mirundi looking at olutalo lwobadde nalo lebalafiya eh. who are not relenting eh, ah. tebalabikanga ah, ngaabakita ogenda nojawa notutuzeteyuli tugira bako anti kugambye hmm. omusajja atuuse nakkiriza nti ono yandise abacanada era bwemuwulira bwemuwulire mukatambi k'omusajja hmm. omugundi omupakistan omusajja amugamba banaabakugu babiri tubajemu ICT tubaji nti minister yaba tusindikide ne bamubba umusajja mu Pakistan yagamba no is unbelievable there is no african who has this technology esimu nakajikula does it mean that he, is, he has been listening ndi listening only nekifaananyi kyakiina katema buteminga mu china abachina ne bajjana ku nyanga nyinyanga nyinyanga is saying what's the price of the heart the heart $50,000. Oh, oh, we can even reduce the price. Never again calling in. But Dr. Bemulab, Mr. Will, uh, we, we, we want, we can even make a, give you money to make your own hospital. We can make you money to do this. Ngamba laba mwe, kukoloni in. Bagamba basawo bemulab bakulemu ebintu. Mm -hmm. Yes, Mbalabai. Kubati mamanyi when I started capturing them. And you've been doing that? for A professor time. who died who was presiding over the operation came to me before he died tata waloya e nanga ndi mwana wange i was trapped nebola sente mu banka abasajja abo ne banemesa ne batwala eddwaliro lyange kwekungwe e, e, e president museveni akimanyi nti alina abantu abaali bakuula emitima gyabantu mu miri gyabo initially yali aganti byabulimba nti am revenging on them hmm. they were later investigated and found out they were collected naye ate ate pulezidenti akyabakwata ku that is an international crime kyekisinga obbaluma kyamaloboozi hmm. gaabwe kwegali nyaŋaŋa what about heis asking about the bonman a eh, kilogram of bonman 50000 oh, oh. kakati hey. nabaga nti buli ddwaliro lyonna lyemulaba mm. waliwo funo company ekolawo emirambo gyawo naki kakati tugeze funu gwe omuntu bwafa mwalubate kuuku osangayo omulambo gugusanga mubano kakati badokita bano tebasobola kwegattana bana aba funu timuteyo bana nodya mukamuno ateyina kansa nomujako obukadde kumi nomusanako amabeere nogatunda mukamuno yaze nti simolomata nababuuza nembagaa nti bano abasajja bangu nyopen indicators you tell me motoka ezetomeranga mu esani uganda basi biki hmm. nga babalashinga erugazi zikyetomera abakazi bafiranga mu sanya 20 weare dirichit 20 including my, mm. my daughter mm. are they still dying which mira president aga nti muleete abacuba abacuba banange bajje mm. ne babalwanyisa why they could not cut out the, those uh, extractions nga bacuba bwe bali babakuba musebe nagamba nti mukwateyo abaana makumi aga bagende eyindi yabasome nga buli semesita omwana gyesasula dola emitwalo etaano semesita bbiribiri yemyaka esatu batwalako kumi abiri bazibiranga musetao ndaba ndaba akanula amaaso mumuntu kubira akalulu mumuwijja akalulu ynayeyensimbi yenyinza nokugendayo nemukuba nemwabya yali mu yes Eh. okimanyi nti esente zagenda okuteeka mukalulu era nakyewunyiza these people are very bitter about museven why theyare seeing him as liability tebwalemerako abantu bagenda kututta thats why they want to sacrifice museven to protect their eh, bobalama anti kiremye kasita emmese erumu ekanzu yananyinimu nekibagamba kumbabazi ate tebalivamu nsika eyo gurupu oyo tasobola tayinza nakujjayompobulamubanibamwasa omutwe oyo ajogenya abantu kaka titebereza anga gyebalina ku museveni omukaziomukazi ah, wakibanirisosi mm. kukisaawe kyentebe mm. afuna miliyoni asatu omwezi mm. yayuziza ebifaana ebyamuzbamukute yes avantu ngamo mm. yayuziza ebifaananyi byaate omukazi yagambye nti pressure ngeva ku bantu amugaa nti waekino ekisaawe kyabantu banakirikite kibeera mugulu hmm? kulebifaana bya purezidenti byadde bijjuddeko yapootu wonna nange nali ojuzi niye omuntu gwe nalintwala nembirayogedde mbikubuulire omukazi ali babadde bakyete obeera mukatambi babadde bakyete kulya ku lujja omuganda e, e, ka, kantumire ku muganda wange sam, sam, sam uh, mujomba e, wali mujomba woku pentagon nakulabye ebipande ebipande yabyogerako nali ne mujomba nayogera ku bipande obudde tulina obudde bwomubulina ebipande nali ne mujomba oyo nabyogerako awo nagati enka batimbye ebipande ebinyumya bantu ebityo omuntu okunambuga nti wabeera wakikwatako banawulira twabirawa ne mujomba oyo bitter. That's why you cannot win a war against Museveni. You are given 30 million per month. Eh, yaliyo baamugobayo. Yaliyo somera mu Narwiso University. Ani yaliyo? Narwiso Nakalima University. Hey, eh, you tell you, you got to, you got to tujiri na, te tujiri na, te tujiri na. Yaliwa diploma ni mbani mujao. Ngeichu facha masters. Gwa mujao? Ni mbani hafa. Te kunyigira. Nakalima nani, babu ya ni mbani mujao. toyinza kulema kabada teremera munju wakiri bagikiika mu luggi kabada toyinza kulemera munju bagikiika mu luggi nze gyagenda sebakola tulisa bwerekwendi mukyalo naffe natera ebudde nekikabirizo kokola essaawa emu emukyeka nago nnaku olwaleero obudde tulina eh, katumale okuva mu birango katumale okuva mu birango bwetukomaonkukubireko eh. nga omusajja omusajja abagaa ntemuddanga mukunziba hmm. katuve mu birango furanka yaleeta janka ono aleesa ejanka ono aleta ejjanga yoga waletera ejjanga yabaki lwakiyegeekinikomwe eh, lwaki tafuna balafunenze eh, nze ojja kumbuulira gye wagula ebibyo ŋenda engulayo jja amazinzire zira omusajja eh? kayogere nange akoyo omusuma ketukuŋŋana ffenna abeŋŋanda wamu n'ab'emikwano ne tuwulira essanyu okwagala ssekukulu etuuse enkulu mu uganda wonna ne coca-cola krisimas eno tukwagaliza krisimas ennungi okuva mu coca-cola dabudeta eyatere kugona modeko ya smartphones ekyasinze okubeera ensava mu uganda gula smartphone eya 3g oba 4g teekamu layini ya airtel weefunire bonasi wa data ebitundu 1 ku buli 1 okuva mu airtel ku bando zonna eza wiiki ez'omwezi ku buli smartphone empya eyungibwa ku airtel mu myezi esatu egisooka eyo eh, nodeli yakatawo nyigo saemu musanvu tano sitamwenda hashi okunyumira dabo data ebyo byebiruma abayaye the smartphone network eluŋŋamizibwa uganda communications commission kankwanjula ebaamu yinza health products abajjanja b'endwadde zino wammanga nga bakozesa eddagala ly'obutonde ebibala n'emmere infections nga uti ne candida arthritis amagumba agaluma hepatitis b infertility obutazaala mu bakyala alusars lolibido in men abasajja abanafu n'endwadde endala nnyingi basangibwa nam Mirembe Road ku Lions Shopping Center okulinana Centenary Bank ekisenge LSC 27 okumanya ebisingawo noti musanvu ttaano emu mwenda mwenda satu mukaaga satu mukaaga oba noti musanvu munaana mwenda nnya mukaaga satu ttaano munaana musanvu era nno buli lwakusatu ssaawa mwenda paka ssaawa kkumi tubeera nabo wano ku impact fm nga basomesa endwadde n'enzijanjaba yaazo oh, oh! we beyensofu okuva mu airtel wa ye ezakabi ate nga ziri fiitingi data sms mu bisatu mu okukuwa omuwendo ogusinga gwokusigala nga okwatagana n'emikwano okutukiza voice combo nyiga sita kikumi sita bbiri sita emu okutandika airtel the smartphone network Hello, mami, mbadde mweraliikirivu nga manyi togenda kusobola kujja kunkyalira nalisobode ntya obutajja ate olabika bulungi kirabika essomero terikuyisizza bubi ati batuwa emmere efumbiddwa ne butajuda ebirungo bya vitamin 14 buto emmere ebeewooma ate nga nungi eri obulamu bwaffe mami ebivitaminzi no nungi nnyo mu nkula yange emmere y'abaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa fortune butto ajjudde ebirungo eby'omulembe omuli vitamins a ne d omwana womuw'entandikwa y'obulamu ennungi ng'okozesa fortune butto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo fortune butto the taste of uganda hamwe banyaruganda twe n'abanyamukago wo gusheka hamwe twarya hamwe twanywa hamwe hura rukunde jyo nzubendeza nehire ningika banyaruganda twena tushemererwe tujaguze tukundane taste bikuru ya coca cola omu christmas nitubendeza coca cola Everyone says, You start a business, you will make money. But what they don't tell you is that having market for your product is key to making your business a success. Now, with Subula Express Trade Club from Stanbic Bank, you can access local, regional and international markets in 190 countries. You also get free trade and customs information, market analysis and your very own trade manager. Simply visit www.tradeclub.stanbicbank.com slash club slash hub. Sign up and find your market. Stanbic Bank. It can be. Danbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. Baby Junior Jelly, Mukwano Wafe. omuzanyo gw'abaana bange bwe mala obbanaaza mba sinnabijjayo bato bannaabwe nga baamulesedda ekyama anyiriza abeebasa bulungi alina akawowo akalungi aziiza okubutuka okuletebwa dipers mulungi naku nsusu ez'entondo bikolebwa movit situation like i told you earlier that they are but this is something we can handle gently without fighting i was talking to some gentleman And he was telling me that he has links with the Tamale Mirund, So they normally can meet and they make that arrangement because we can't afford to lose anything any further. Because particularly, we are not that powerful until we have defeated this man. If we cannot defeat him, if we cannot settle with him, if we cannot sit down and be able to talk one on one, then we cannot say that we are strong enough. Because we, are, we belong now to the outcast where very few people are concerned about us. They are concerned about our welfare. Very few especially from the powerful circles. Uh, we are isolated, and if we don't do much, we are likely to become the losers of the day, the losers of 2020, the losers of even 2021 and beyond. So that is why I normally want everybody to think let us think such that we are able to act according to the thought. We need to subscribe to reason and logic. We should not always remain emotional. Let us not overestimate ourselves and underestimate our adversaries. When you look at the river at which Tamare Mirun is our adversary, I cannot include His Excellency because he has a right to, to put things right the way he perceives. So that is why I'm telling you, Professor, you have the audacity to do everything in your efforts to say that we belong somewhere. We belong to the inner cloud. We don't have to remain the outcast just because we can fail to sort out some things which can simply be worked on by just the, the inside the mob here. Yeah. And we sort of, rather than enemies. waiting to become the enemies yeah. of the state, and once we are termed or classified as so, yeah. we yeah. kakati mpa mm. Ka, uh, kakati eddoboozi eh, eh, eddoboozi tulitaddeko nga tuvudde mbiraanolinda kantudde mabega ani akolagana naawe yabagambye nti because mukolagana ayagalagana nawe tebagamba nti nze nagenzeeyo tebanantukirira nze bantukirye butuukirizi bampe sente ngobabuulira ani abagendayo hmm. twegala kutuukirira mulimu benatwala mu nsozi ngaemikolo girina okukolebwa endiga yamagulu asatu ngaate yaliiso limu teriiyo teziriyo Walijira vyeko? Jiri. Nza sigira banga tu. Kati uba jinonyi. Bivata kulurutalu. Kati haba mwusha. Ndike eri seri mtedi hiyo. Na manu. Ojitema kwa kuguru. Nojitunga mwerisu. Kakati. Kamwine. Kakati ta. Bamwine tiyeja wanango beseko. Na hiku disitikuwa hali. Kwa hino kusasule. Yes to pay. Bamwine chi. RDC. Hii. yeezunga nga mugundi kulisiti yabaki ali kulisiti yabaki yaba okusasula okuleeta endiga eyeriisa erimu so kati basasulawa oba si kiikyo n'abaana babiwirupe tabale basasulawa atuge e, ebyomu nsozi abali ku lisiti y'omu nsozi bano basajja babbi bubbi bano basajja babbi bubbi bano oyinamu bebatwala ku nsozi ninamu ab'omu nsozi abobagendakkolebwaki abalina okusasulwa abagenda kukolebwaki abomusozi bagenda kukolebwaki bwebaba tebakoze emikolo nga gikwata n'abaana baabwe mikolo gye bateeka okukola eh. abamu bakkiriza bakristaayo tebakkiririza bwe byansozi zirobalabye kye mbakoze hmm. tewali muntu yali abakimirya esenzi tulisire omwana lwaji ate kankubuulire hmm. nze ndi risiki teeka isaabalijja yampitaewuwe manye naye bamukuba bamukuba ne bamujjaamwenda tojjukira eh, eh, eh, gwe bagoba kalisa gwe baleeta kalisa yazula amafuta gebunyolomutegedde kabagambekabagambe hmm. kakati nabasanga mu meeting tibatya timusajja ono nibukebera ebwere ry abaserikali tewali ndibwoku wagenda kanedwevaawo nedweva namuleka anti nze nempeke bbiri zenteeka wansi wolulwemi nkufuyira amaaso negaziba nememoempeke tezigwerera yinza negitwala tezigwerera tinze nziyina eh, zino bwe ziggwerera ngomira endala isaabali gye yantambuza ennyumba ye yonna naga mulimu omuntu muno omuga ne bwabaamu eh, ngaayagala ofune confidensi eh. nti wooli tewaliwo akubeaimwalimu abalala hmm. kugwe nti bwe mwe bali baberemu ngatwala koleji mwali mugenza koleji kakati story eyo eyogera omuntu abalimba tisente omusajja agambye bwe tuba tutesa n'emirundi fanikyeyinakubanatakyakubuuza edda nasindika abantu bemu yintavi jangu nkukube nkwasa omutwe kana kalinzi kwekudduka kalage wa rajivu nti eh, eh, nze nafuzi jangu nkukube nkwasa omutweona enyonda emirundi musanvu ogwekumi nja kukwasa bona batonvuddetemutawanagendaamugamba mbututuule